Он мурлычет. Знаете почему? Потому что мы его чешем шуршащей бумагой. Я не знаю, что это с ним такое, но ему так это нравится всегда. Вот так вот, смотрите, вот у меня лист. Он кайфует. Ой, какой кайф. Кайф, кайф, кайф. Кайф. Да? Тебя не видно, лицо твое не видно. И лежит, не уходит. Если я сейчас перестану, он начнет привлекать мое внимание. Он начнет елозить, валяться. О, я не знаю, почему ему так это нравится. Да, да, да, да. Он че, бедный. Бедный кот со странностями наш. Да. <laughs> Вот такие вот у нас Ой, ой, ой, да, да, да, да, да, да, да. Такие вот у нас почесухи случаются иногда. Это нам посылка пришла, это все вот упаковочный материал, на котором он лежит. Это от пальто пакет. И это вот тоже было. Я? Ой, давайте я вам еще покажу, как он мурлычет. Не знаю, слышно, нет? Да. Неудобно сидеть на карачках. На как это? На корточках. <laughs> Все, по почесухи закончились. Телефон фокусируй. Все? Ну давай, пока. Two hours later. Приветики! Ты решил там теперь и заснуть прям под этой бумагой, да? Ну вот видите, как его разморило. Вот он. О, -о, -о бумажное одеяло. Если б я только знала. Зачем мы тебе типа, покупаем все твои лежанки, если ты вон на целлофане вместо простыни и бумажка сверху? <laughs> Разморенный кот. Вот кайф в жизни. Да, Гешка? Хороший мой. Давай, пока.